Maria Inês segura ao colo o filho Zacarias, de quatro meses, minutos depois de terem saído de Círculo Gimo, num barco a motor das Forças Armadas moçambicanas. A chuva não para no sul de Moçambique e as cheias submergiram a única ponte. Antes da água baixar, não volto. Assim estou à espera de alguém para a gente ir. A gente não vai ficar aqui. Esperar a morte, não. Não há outra maneira, porque se a gente ficar lá do outro lado, podemos morrer afogados por água e já assim não dá. Melhor a gente fugir ainda há tempo. Aqui tinha se criar uma ponte grande. Havia uma ponte? Sim, ah, tem uma ponte, mas já está fechada com água. Tinha se criar uma ponte grande, grande mesmo por cima. Sempre acontece, só que já dessa vez é demais. Dessa vez já é demais, dessa vez é demais, encheu muito. Encheu muito já aqui, tá, não está difícil. Porque no ano passado aconteceu isso mesmo. Só que não estava tão cheio como Sim, este ano. Dizer, são 20, 20 anos cheios daqui. Assim, cheios não, não, não Nada, não acontecem sempre. A corrente do rio Umbeluzi é forte, mas mesmo quem tem medo da travessia não tem outro remédio para ter acesso ao essencial. Queremos comprar comida, não há como. Tem que comprar comida? Sim. E mais? Tem trabalho também deste lado? Sim. E o barco é seguro? Sim. Não tem medo? Tenho, mas não ao como. Tem medo? Sim, mas não ao como. Pode ter medo, é de, é de, é de fazer como? Porque em casa é lá. A sua casa é lá, não é? Sim. Noutro local, a força da água está bem visível. Já alguém tentou passar aqui? É seguro aqui? Não, não, não. É, não vale a pena. Não, é, não dá para arriscar. A situação é complicada em muitos bairros precários dos subúrbios de Maputo, assim como em zonas rurais das províncias de Inhambane e Gaza. Estima-se que haja milhares de casas de construção tradicional inundadas, além de estradas locais e pequenas pontes submersas ou com circulação condicionada.